Qasım bəy Zakir Vilayətin məşğulluğu haqqında ixtisarla Xəbər alsam bu vilanın əhvalın bir özgədir keyfiyyəti Qarabağ. Həqdir bundan əqdəm görübsən sən də hanı o qaydə, o qanun səyah. Qütdə üt təriqin vüfarı vardı. Yaylaqda, aranda qatar qatardı. Yenə ötür-ötür, apar-apardı, bizim başımızda çatladı çanaq. Zərgər, drağarda aləm aşikar, bir ucdan oğurlar, bir ucdan satar. Vay odur, sahibi at başı tutar, yüz yerdən tökülər üstünə çomaq. Əgər xəbər alsam molla şəfini, oğru dürüst qarışdırıb kefini.'' O qalada biçər ölü kəfəni, çöldə üç atını soyublar çılpaq. Qarabağda nə day qaldı, nə dana. Bu gün sabah qaçar hərə bir yana. Tənbeh etməklə xındıristana xub saldı nizama ölkəni qoçaq. Birindən şikayət edərsən əgər, danışmağa qoymaz sözünü kəsər qardaş malı kimi ortadan bölər murovlar olubdu oğruya ortaq. Görsən tanımazsan yarım saqqalı, çıxıb əndazədən dövləti, malı, Xandəmirov çaldı, çapdı mahalı, o ki tutub özün keçəl qurumsaq. Üləmalar üz döndərib xudadan, usanmaz bir ləhzə gövr cəfadan. Başı əmmaməli Seyid Molladan tayətdə övladı o qatma qursaq. Fəragət oturub hər kəs bir işdə, nə yazda yarıdıq, nə də ki qışda. Ya Rəbb, neyləmişik bu dağılmışda, haram oldu bizə bir qarış torpaq. Çəkilib köksümə dağlar, düyünlər, kafirə olmasın nəsib bu günlər, qınamasın məni könlü bütünlər, Fikrim dağınıqdır, xatirim övraq. Gərçi vilayətdə çox idi əhval, müyəssər olmadı şərh edəm əlhal. Bir parasın yazıb eylədim irsal, bu şərt ilə nə diş bilsin, nə dodaq.